Servus und Hallo bei Not Another Dope Show. Kennt ihr die urbanen Mythen? Das sind so Geschichten wie, ähm, ich kenne jemanden, der jemanden kennt oder äh, der Freund von der Schwester oder irgend sowas hat dieses und jenes erlebt, zum Beispiel eine Spinne in der Yucca-Palme gehabt oder solche Geschichten. Also Sachen, die man alle nicht beweisen kann und nicht widerlegen und nicht belegen. Und es ist nie einem selbst passiert, sondern immer jemand anderes. Also jemand, den man vermutlich nicht kennt, um dort nachfragen zu können. Das gibt es auch bei den Prohibitionisten und äh, das ist eine bestimmte Geschichte, die meistens dann von verständnisvollen Erwachsenen geäußert werden oder von vermeintlich Älteren mit mehr Erfahrung. Ich meine die Geschichte von der Person, die aus Angst aus dem Fenster springt. Zum ersten Mal habe ich davon gehört, das war, ah, da habe ich gerade angefangen mit dem Kiffen, da war ich gerade so 18, 19. Da hat uns die Mutter von einem Freund erzählt, also sie hat mitbekommen, dass wir kiffen. so, fangen wir so schon mal an. Hat aber noch nichts gesagt. Und dann kam sie halt an und äh, sagte ja und zum äh, Robert, du Robert, kennst du eigentlich noch von deiner Cousine die, die, die Freundin? Und ans <laughs> Fenster hat er sich erinnern können. Ja, die hat ähm, LSD-Pilze genommen, LSD-Pilze <laughs> genommen, hat äh, sich im Fenster eingesperrt und man dachte, sie ist brennend und ist aus dem vierten Stock gesprungen tot. Ja, oh, furchtbar, bla bla bla. Später hat er erfahren, das stimmt nicht. Die ist mit irgendeinem Typen nach Italien abgekommen. Aber äh, die Geschichte fand es anscheinend äh, geschickter, um uns Angst zu machen. Weil es hat nicht lange gedauert. Dann kam die Mutter von Jan daher und haben uns dieselbe Geschichte erzählt. Da war es dann der Bruder von XY, der äh, von Verfolgungswahn hat, hätte gehabt haben sollen und vor lauter Angst, dass jetzt da die Außerirdischen kommen, aus dem Fenster gesprungen und ist im vierten Stock und tot. Ja, später habe ich dann erfahren, woher das diese Geschichte kommt. Und zwar ist das eine Szene aus Believer Madness. Reefer das habe ich euch jetzt einfach mal verlinkt, damit ihr euch diesen scheiß Schund anschauen könnt. Und da ist halt auch diese eine Szene, wo das eine, äh, eine junge Frau plötzlich aus dem Fenster springt, ohne ersichtlichen Grund. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil vor etwa drei Wochen, ja drei, vier Wochen ungefähr, war ich bei einem Arzt, der mich äh, begutachten sollte fürs äh, Arbeitsamt, Bundesagentur für Arbeit. Die wollten wissen, ob ich noch vermittelbar bin, wie schwer krank ich bin und so weiter und so fort. Es ging halt um meine Erkrankung. Dann fragt mich der Mann, ah, was nehmen Sie für Medikamente? Ja, Tilidin und äh, medizinisches Cannabis ah, erstmal keine Regeln, ja, alles klar, schreibt das auf, macht und tut und dann erzähl mal ein bisschen so ein Plauderton, fängt er halt an, ja, in den 90er Jahren wäre er ja für die Caritas in Bayern tätig gewesen und hätte dort eine Flächenbehandlung gemacht. Da hat mir gesagt, ja, toll, du Held, Flächenbehandlung. Und damit meinte er tatsächlich diese Drogentherapien, die da damals flächendeckend äh, ja, angeboten worden sind. Habe ich auch schon mal erzählt, ich war ist aber auf Therapie drei Mal. Und das erste Mal, wo ich war, das war genau diese Zeit, wo die wirklich alle möglichen Leute von der Straße weg und dann die Vorschläge halt von der Justiz, machst du wieder auf Therapie und äh, dann auch keine Steine im Weg liegen, wenn man dann auf Therapie gehen will und so weiter. Das war schon gelenkt, das Ganze. Ich dachte mir, ja toll, nicht schlecht, Respekt. Und dann kommt es aber. Naja, wissen Sie, in meiner Tätigkeit in der Psychiatrie, in der Giftung, bla bla bla, da hatte ich ja genügend Leute, die aus dem Fenster gesprungen sind. Weil sie, weil sie eine Psychose gehabt haben. Also halt, Entschuldigung, das bin ich jetzt durcheinander. Das war ja einer von diesen Fachleuten, die ich vor kurzem im Fernsehen gesehen habe, die erzählen will, dass er genug äh, Cannabis-Psychosen gesehen hat in Menschen, die aus dem Fenster springen, weil sie denken, im Zimmer brennt oder Verfolgungswahn haben. Genau dieselbe Prohibitionist-Kacke, die in Usenet nicht gelaufen ist, die mir schon zig Eltern erzählt haben. Und auch dieser eine Arzt, der gesagt hat, ja, er kennt ja jemanden höchstpersönlich, der aus dem Fenster gesprungen ist und sich die Beine gebrochen hat. Der hat es überlebt. Ja, wahrscheinlich hat er gedacht, es ist unlogisch, dass einer aus dem Fenster springt und dann gleich tot ist. Er könnte sich ja auch das Bein brechen. Aber die Geschichte dahinter ist einfach nicht wahr. Alle erzählen sich, das an den Haar, Herr Hahn herbeigezogenen Mist. Eigentlich meinen sie es ja gut. Sie akzeptieren ja das, dass man als junger Mensch Drogen konsumiert. Und auch, dass man sie nicht davon abhalten kann. Also das ist alles schon akzeptiert worden. Sie bieten sogar einen sicheren Rahmen, weil sie nicht wollen, dass man draußen irgendwo schieß mich tot in, äh, weiß ich nicht, <laughs> Baustelle oder sowas. Also irgendwo draußen das macht, akzeptieren sie das schon, dass man das in der Wohnung macht. Aber alle haben diese blöde Geschichte im Kopf und glauben, wenn sie das jemandem erzählen, dass sie damit nicht triggern. Es kann doch sein, dass einer eine Whitney-Psychose kriegt. Ja, dass sich dann irgendwo im Kopf rumschwebt, dieser Scheiß mit aus dem Fenster springen. Und das wirklich welche, das vielleicht auch probieren. Aber ey, ich glaube, meine Mutter war die Erste, die mir die Mist erzählt hat, dass sie sagt, ja, in Amerika haben welche gedacht, sie sind Superman und können fliegen. Damals ging es aber um Comics und den Superman-Comic und warum das in Deutschland das nicht war. Und sie hat versucht, irgendwie eine Erklärung zu haben, warum das der Mann, der die Pille nahm, nicht beim Fernsehen kommt. Und ja, weißt aber da war ist nichts dran. Das stimmt nicht. Was tatsächlich passieren kann, ist, wenn man so eine Psychose kriegt, ein Verfolgungswahn. Selbstverständlich glaubt man dann wirklich, man wird von der Polizei verfolgt gerade in Bayern, wo die Koalition so einen großen Druck aufbaut und wo die Polizei hinter ihnen her ist und wo sie äh, auch wirklich solche Methoden auch anwenden, dass sie einfach Folgen und beschatten, dass sie Telefongespräche abhören, dass sie Überwachungsmaßnahmen machen. Also das ist ja nicht von der Hand zu weisen, das ist ja keine Erfindung. Nur können wir das natürlich auch nicht bei allen zeitgleich machen. Ne? Aber diese, diese Paranoia haben sie alle. Ah, oh, spinnst du, Telefon, ba, ba, ba. So, als Konsumenten können auch wohl drüber reden, dass sie konsumieren haben. Ist ja nicht illegal. Das Handeln ist illegal, aber Besitzen sich illegal, darüber braucht keine reden. Ja. Aber es ist schon Fakt, dass äh, manche Polizisten da auch die Verhältnismäßigkeit nicht mehr wahrnehmen für die ist jeder, der mit Drogen handelt, ein Terrorist oder zumindest so ein Verbrecher, der hinter Gittern kehrt. Ja. Wenn Sie wenigstens zeitgleich sagen würden, Sie möchten auch, äh, dass der Alkohol verboten wird und jeder, der mit Alkohol handelt, genauso bestraft wird wie jeder, der mit äh, harten Drogen handelt, dann wäre alles im Butter, Das tun Sie aber nicht. Im Gegenteil, nach der Arbeit wird gebechert. Ich habe Champagner erlebt, angetrunkene Polizisten, das ist ekelhaft. Dass sie sich dann nicht einbeglichen, wunderbar. Ja? Fakt ist doch nochmal, wir sind alles nur Menschen. Egal, ob jetzt einer eine Uniform trägt oder einen weißen Arztkittel anhat oder ob er, ob er General oder Bundeswehr ist oder einen schwarzen Anzug trägt und mit dem Bundestag arbeitet. Wir sind alles nur Menschen. Auch diese Stars da auf der Bühne, die geile Musik machen, das sind alles nur Menschen, hey. Und wenn wir mal aufhören würden, irgendwie dauernd die Leute so anzuhimmeln, bloß weil wir eine coole Musik haben oder einen Haufen Kohle haben, dann wird man vielleicht einmal wieder sehen, wie wir verarscht werden. Ja. Tja, Leute. also mir kommt in der letzten Zeit nichts Gutes raus. Das wird da so umgeschlagen die Polizisten drehen schon wieder frei, auch in Berlin. Von daher äh, ist kein Wunder, dass ich Schmerzen habe. Ja. Äh, Peace out.